Yerimiň öz namı bar, yeri bar, asmany bar. Güç kudret imkany bar, el sever dostany bar. Üç kudret imkany bar, el sever dostany bar. İbadullah at edip, tağ bəğrige birgen zip. İbadullah at edip, tağ bəğrige birgen zip. zamonlar osha kelgan bog'i bor bo'stoni bor zamonlar osha kelgan bog'i bor bo'stoni bor ibota deb ketilgan muhrga shunday bitilgan bizlar sevgan vatansan ibodullo otamsan ibota deb ketilgan muhrga shunday bitilgan Dertler silgen vatan sen İbadullah atam sen Çayların adı sulu oqtepayu o'y o'ysulu qarot danay tosh qiyo qiyoyu qizil joylarin oti sulu oqtepayu o'y o'ysulu qarot danay tosh qiyo qiyoyu qizil birin berlar yor suvoq chanqoq yorlar suv ichgan bu joyning kunduz quyosh kechasi oyi suluv joyning kunduz quyosh kechasi oyi sulu ibota deb ketilgan muhrga shunday bitilgan bizlar sevgan vatansan ibodullo otamsan ibota deb ketilgan muhrga shunday bitilgan bizlar sevgan vatansan ibodullo otamsan o'chqar buloq samandar buloqlargadir sarvar sovuq buloqning suvi sovuqlikdadir sarkar o'rmon buloq it quli gohi suvsiz goh suvli buloqlarin demasan bosilmas dilda xumor itoni ikki dunyo vatandan ayro tushma oqarkan sud daryo deb molu dunyoga uchma ey sulton ikki dunyo vatandan ayro tushma oqarkan sud daryo deb molu dunyoga uchma har narsa ma'nosini o'q ko'ngling bo'lib yursin to'q har narsa ma'nosini o'q ko'ngling bo'lib yursin to'q bilmay bilmay hech jonga to'n bichma kafan bichma ko'rmay bilmay hech jonga to'n bichma kafan bichma ibota deb ketilgan muhrga shunday bitilgan bizlar sevgan vatansan ibodullo otamsan ibota deb ketilgan muhrga shunday bitilgan bizlar sevgan vatansan İbadullah atem sen İbadullah atem